what is voltage the force uh, required to push mm, the force required to push on electrons ማለት ነው። ኤሌክትሮኖችን የሚገፋ ኃይል ማለት ነው። just an electromotive force voltage means an electromotive force ማለት ነው። it is a force ዛት ዩዝድ ቱ ፑሽ አን ኤሌክትሮንስ ኦኬ for example okay this is voltage this is lamp this is volt these electrons when an electrons move in a circuit this lamp is gives light ስለዚህ የዚህ ጊዜ ይሄ lamp ይበራል ማለት ነው። ይሄ ለዚህ lamp መብራት ምንድን ነው እነዚህን ኤሌክትሮኖች movement movement እንዲያደርጉ በማን ኃይል ነው ይሄ forced ሲያደርጋቸው እነዚህ ኤሌክትሮኖች move ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን የሚያደርገው እንዲ move እንዲያደርጉ የሚያደርጋቸው የሚገፋቸው electromotive force የሚፈጥረው ማን ነው? ቮልቴጅ ነው ማለት ነው። symbol is V also SI unit of voltage is so volt. okay the other one is current current means uh, the flow of electrons ይህ ሰርኪዩት ይህ ፍሰቱ ኤሌክትሮኖች ፍሰቱ movement ኡ በ circuit ውስጥ የሚያደርጉት ይሄኛው ፍሰቱ ምን ይባላል? current ይባላል። ዘ ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮንስ ኢን ሰርኪዩት ይባላል current ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ስለዚህ current ማለት the flow of electrons in a circuit ማለት ነው። ዚስ ሚንስ ኤሌክትሮንስ ኤሌክትሮንስ ኢን ሞሽን ማለት ነው። ኤሌክትሮንስ ኢን ሞሽን ይባላል። ከረንት ይባላል። ከረንት ሲምቦሉ ያው አይ ነው። ኤስአይ ዩኒት ኤስአይ ዩኒቱ አምፔር ነው። ዚስ ከረንት can be divided into two can be divided into AC and direct current AC means alternative current just the flow of current just like this alternative DC means direct current the flow of current in a straight line just like this the flow of electron in a circuit is current in current እንለዋለን ኤሳይኒቲ of current is አምፒር አንድ አምፒር ማለት ደግሞ አንድ coulomb per one second ማለት ነው ይሄ አንድ coulomb ማለት ደግሞ 6.25 times ten the power of 18 electrons ማለት ነው። እነዚህ ብዛት ያላቸው electrons በ wire ውስጥ በአንድ ሰከንድ ሲያልፉ የዚህን ጊዜ ምን እንላለን? current ኡ አንድ አምፒር እንላለን። ሬዚስታንስ ኢዝ ዘ ኦፖዚሽን the opposition of electrons ይህንን ፍሎውን ኦፖዚት ኦፖዚሽን የሚቃወም ማለት ነው። የሚቃወም ምን ይባላል? resistance ይባላል። for example flow of electrons እዚህ ጋር እዚህ በጣም በሰፊው በጣም በሰፊው ይመጣ የነበረው electrons ፍሰት በጣም ነው። ስለዚህ resist እዚህ ጋ resist ሲያደርገው current ኡ እዚህ ጋ high የነበረው current እዚህ ጋር ሲመጣ the current current ኡ የሚሆነው decrease ያደርጋል ማለት ነው። opposition የሚቃወም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ቧንቧ አለ በቤታችን። ያ ቧንቧ በቧንቧ በቱቦ ውስጥ ውሃ ፍሰት ይኖራል። ያ የውሃው ፍሰት እንደ current እናስበዋለን። መዝጊያ፣ የቧንቧውን መክፈቻ እና መዝጊያ ደግሞ እንደ resistance ማለት ነው። ስለዚህ ፌዝ ቧንቧ በመዝጊያው ስንዘጋው ፍሰቱ ምን እየሆነ ይሄዳል? እዚህ ጋር እንደገና ደግሞ የተለያዩ አይነት ስቴፖችን ብንሄድ ኢዝ ክሎዝድ ሰው እዚህ ጋር resistance ኡ high ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር resistance ኡ some resistance ነው ማለት ነው። or ደግሞ high flow of water. This is closure. So resistance uh, 0.5 እዚህ ጋር resistance አሁን uh, አካሄዳቸውን ይሄ የሚያሳየን በቀስት low እና high የሚያደርግ የሚያሳየን flow ውን ነው። low የሚሆነው ያው እዚህ ጋር ሪዚስታንሱ ስለሚገድበው ነው። ሪዚስታንስን ሊሚት ዘ ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ስሩ የሰርኪዩት ስለሆነ ማለት ነው። ይህን concept ኡን ለማየት ያክል ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን በሶስቱም ደረጃ ላይ ብናይ ቀስቱን የሜጀርሜንቱን ቀስት ብናይ ከላይ ያለው maximum ነው። ስለዚህ maximum flow አለ። መካከለኛው ላይ ደግሞ ከግማሽ ወደ ግራ ነው የተወሰነ ያልፋል። ሪዚስታንስ አለው ማለት ነው። ታችኛው ላይ ደግሞ serious resistance ነው። ጭራሽ ሁለት ስለሆነ በጣም low flow ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ የዚህን ያህል ይገድባል ማለት ነው። concept ኡን ለመረዳት ያክል current is low symbol symbol of uh, resistances R unit 2 of this is home as a symbol just less like this So this resistance in the ratio voltage to the current through the circuit. as a formula voltage over current voltage in volt current is in ampere So ስለዚህ በዚህ መሰረት ሶስቱ relation ኣቸው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የተነሳ concept ኣቸውን ካየን voltage current and resistance ማለት ነው። እስቲ አሁን ቮልቴጅን ከረንትን እና ሬጅስተርን በህዋ ታንክር ጋር እያመሳሰልን እንዲገባን እንይ እስቲ። okay እዚህ ጋር ቫልቭ አለ። ይህም valve በ resistance እንመስለው። ይህ ቫልቭ አሁን እየቀነሰ ነው፣ እየከፈትነው ነው ማለት ነው። ስለዚህ water flow እያለ ነው፣ ውሃ እየፈሰሰ ነው ማለት ነው። ይህ ማለት resistance ኡን እየቀነስን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን water flow በ current እና እንዲህ እንድንረዳው እናያለን ማለት ነው። valve ኡን በ resistance አሁን እየከፈትኩ ነው። ውሃው እንዲፈስ water flow እንዲኖር እያደረኩ ነው። ይሄ ማለት ቫልቡን ወደ ላይ የተነሳ ነው። ይሄ ማለት resistance ኡ እየቀነስኩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ low resistance ሆነ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ላይ ሞር ወተር ሞለኪውስ ፐር ሰከንድ ፍሎ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን high resistance ሆነ እየዘጋውት መጣው flow of water ኡን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ስዘጋው ሌስ ወተር ሞለኪል ፐር ሰከንድ ሆነ። በዚህም ጊዜ low current ይኖራል high resistance ሲኖር ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ pressure እና ቮልቴጅን አመሳስለን pressure ኡን ስንጨምር ቮልቴጁን እንደጨመርን assume እናደርግና ወተር ፍሎው ደግሞ high ይሆናል ወይ ደግሞ current ኡ high ይሆናል ማለት ነው። ሃይ ፕሬር ኢንክሪዝ ዘ ፍሎ ኦፍ ሬት ኦፍ ወተር ማለት ነው። high voltage increase the flow rate of electrons። በዚህ መልክ እያመሳሰልን ለማየት ያክል ነው። ፕሬሩን ብንቀንሰው፣ ቮልቴጁን ብንቀንሰው water flow ያንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ሲቀንስ current ያንሳል የሚለውን ለማሳየት እዚህ ጋር እንጠቀማለን ማለት ነው። water tank analogy ላይ water ን ከ electrons ጋር እናመሳስለዋለን። pressure ን ከ voltage ጋራ፣ control valve ን ከ resistance ጋራ፣ water flow ውን ደግሞ እንደ current ማለት ነው። control valve ን ስንጨምረው resistance ኡን ጨመርን እንደማለት ነው። water flow ያንሳል፣ current ኡ ያንሳል ማለት ነው። resistance ኡ ሲጨምር control valve ን ስንቀንሰው water flow ይጨምራል። in case of በዚህን ጊዜ ደግሞ resistance ኡን ስንቀንስ current ኡ ይጨምራል ማለት ነው። ፕሬሩን ስንጨምር water flow እንደሚጨምረው ሁሉ ቮልቴጅም ሲጨምር current ይጨምራል። ፕሬሩን ስንቀንስ water flow እንደሚቀንሰው ሁሉ ቮልቴጁንም ስንቀንሰው current ኡ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን current AC ው እንደዚህ ነው። DC ይሄ ነው። ስለዚህ AC ከየት እናገኛለን፣ DC ከየት እናገኛለን የሚለው ነው ስናይ ኤሲውን ከኤሌክትሪክ ፓወር ስቴሽን Mm, this one is from battery car battery mm, this from generator and so on mostly 20 volt from ELPA for electric utility uh, 1.5 volt okay 12 volt እዚህ ጋር ማልቲሜትርን ስናይ ዲፔንዲንግ አፖን ዘ ሼፕ ኦፍ ዘ ከረንት we can say this volt is AC volt this volt is AC volt AC as we show the shape of the current see is this type of the current and this is this ስለዚህ ይሄ multimeter voltage ን ይለካልናል። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር resistance መጠኑን ይለካልናል። resistance resistance ያልነው መቼ ነው? SI unit of resistance is ኦም you know this symbol so just like this አሁን ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው ማለት ነው። ኦኬ this is continuity continuity continuity ማለት በውስጡ ያለውን ማለት ነው። short and open means short means two wire connected open means nodes connected or በ circuit not connected ማለት ነው። open ማለት ተለያይቷል ማለት ነው። short ማለት ተገናኝቷል ማለት ነው። ይህንን ለማስያዝ ያክል ነው። አሁን እንደምናየው continuity ላይ ነው። okay እችኛዋን እዚህ ጋር እናደርግና continuity ምልክታች beep sound እዚህ ጋር ታየናለች። እዚህ ጋር እሷን ነው continuity መኖር አለመኖርም የምናየው። ስለዚህ መገናኘቱን አየን ማለት ነው። አንደኛውንም ስናየው በዚህ መሰረት አየን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ short መሆናቸውን ይሄኛው ከዚህ ጫፍ ጋር ይሄ ደግሞ እንደገና ደግሞ መሀል ላይ short ሊሆን ይችላል። ድንገት ይሄ ሶኬት ይሰራል አይሰራም የሚለውን ለማየት ያክል ሁለቱ እንዲህ ስናደርግ beep sound የሚሰጠን አይነት ከሆነ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄና ይሄ short ማድረግ የለበትም። ስለዚህ ልክ ነው። ስለዚህ ይሄኛው ከአንደኛው ጫፍ ጋር ይሄኛው ከሌላኛው ጫፍ ጋር እንዲህ የሚሰጠን ሲሆን ይሄኛው ሶኬት ምንድነው ማለት ነው ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ እያየን እያየን መሄድ እንችላለን ማለት ነው። ቅድም ስናወራው AC voltage from ኤሌክትሪክ eh, ስቴሽን እናገኛለን ብለናል። ይሄኛው AC መሆኑን ከቤታችን ሶኬት ላይ ነው። ቮልቴጅ አለ ያው indicator ዋ ታሳየናለች። ስለዚህ AC መኖሩና ለመኖሩ ለመለካት ከፈለኩ ይሄኛው DC ላይ መሆን የለበትም። ስለዚህ ይሄኛው ምን ላይ መሆን አለበት? እዚህኛዋ AC ላይ መሆን አለባት። this indicator ስለዚህ range ዋ ዜሮ ነጥብ በዜሮ ነጥብ ነው ያለው። range ኡ ሶስት digit በቃ የፈለገውን ዲጂት ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ አድርገን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን አሁን እዚህ ጋር zero point ትንሽ range ያለውን ለመለካት ሲሆን ስለዚህ እንደዚህ auto range እንደ multimeter ስሙ auto range ኡ እስከ maximum እንዲሆን እንዲህ ማድረግ አለብን። ስለዚህ ቮልቴጁን መለከተን ማወቅ እንችላለን። የሚያነባውን ማየት እንመልከት ማለት ነው ሁለት መቶ 19 ማለት ነው። almost በብዛት ከ station ላይ የምናገኛቸው 220 volt ነው። ስለዚህ 220 ቅድም እንዳልነው approximately ወደዛ አካባቢ እናገኛለን ማለት ነው። okay ስለዚህ አንድ AC ለካን ሌላ ደግሞ ሌላ ደግሞ ባትሪ ናት። እሷን የምንለካ እችኛዋ ምንድን ናት ብለናል? DC ናት። DC ናት። እዚች ጋር እንደምናየው ባትሪ ናት። DC ላይ እናደርጋለን። ስለዚህ 1.62 or 1.62 እናገኛለን ማለት ነው። ይሄኛው laptop charger ነው። የ laptop charger ነው። AC ተቀብሎ AC ይቀበልና AC ን ተቀብሎ በዚህ በኩል DC 19 volt ነው የሚሰጠን። AC ተቀብሎ ይሄ የሚሰራው ያው እያየን ትምህርቱን እያየን ስለምንሄድ rectification rectify ይባላል። rectify DC ነው። ኦኬ አንድ ላፕቶፕ ጸጥ ጸጥ አለ ብለን ብንመጣ ይህንን ይሰጠዋል ወይ power supply ይሰጠዋል የሚለውን ማየቱ ወሳኝነት አለው። ስለዚህ we expect 12 volt from this ከዚህ ስንት volt እንጠብቃለን? አስራ ስምንት ነጥብ ሶስት this is approximately nineteen volt ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት multimeter ን የተለያዩ voltage ን፣ current ን፣ resistance ን መለካት ይቻላል ማለት ነው። ሌላ በኤሌክትሮኒክስ ውስጥ እቃውስጥ ውስጥ ይሄ የጂፓስ ጂፓስ ነው። የጂፓስ ነው የኛው ትራንስፎርመር ይባላል። ትራንስፎርመር ማለት ሌላው ማየት የሚገባን ትራንስፎርመር transformer transformer is used to change the level of voltage and current without change of frequency and power so this transformer is in one turn and the other one turn is just like this this may be different kind of media this is n1 this one is n2 okay አሁን ይህን ትራንስፎርመር ስናየው ወደ ግራ ያለው primary circuit ነው፣ ወደ ቀኝ ያለው secondary circuit ነው። relation ኣቸውን ስናይ የቮልቴጅ የ current እና የ number of turn primary turn እና secondary turn አለ። ይሄ ደግሞ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ቮልቴጅ ነው። እንደገና እነዚህ ደግሞ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ቱ ዘ ከረንት ነው ማለት ነው ያለው። ስለዚህ relation ኣቸው በዚህ ይገለጻል ማለት ነው። ትራንስፎርመር power ለምሳሌ ቢቃጠልብን power ይሄኛው ጂፓሳችን ፓስ ቢቃጠልብን test እንዴት እናደርጋለን ከሚለው ማንግል ልናይ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ የእሱ ሶኬቱ ነው። ይሄ ሶኬት ያው በዚህ በኩል ይገባል፣ በዚህ ይገባል። እዚህ ጋር ምንድን ናት? ፊውዝ ናት። ያቺ ፊውዝ ናት። ለ protection ነው ፊውዝ የምታገለግለው። ራሷን አቃጥላ ሌላውን እቃ እንዳይጎዳ ምታድናት። እቺ ፊውዝ ራሷን አቃጥላ ሌላው እንዲተርፍ የምታደርግ ናት። አሁን አሁን ብዙም ጊዜ ፊውዞች የሚሰሩባቸው material በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል። በብዛት አሁን አሁን ምንድን ነው የሆነ high current ሲያልፍባቸው እዛው ላይ ግለው ወይ ግሎ አድርገው ከመቆረጥ ይልቅ ዝም ብሎ የሚያሳልፉ ከሆነ ሌላው እቃ ይጎዳብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከ good material የተሰራ ፊውዝ ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለ protection ነው። ይህ ትራንስፎርመር ከሚቃጠልብን የ high power ሲመጣ ይችኛዋ ፊውዝ ብትቆረጥ ይሄ ይተርፍልናል ማለት ነው። ስለዚህ for the purpose of protection ነው እዚህ ጋር እችኛዋ ፊውዝ እንትን ያለችው ማለት ነው። okay እችኛ ፊውዝ ትሰራለች አትሰራም የሚለውንም ለማወቅ እዚህ ጋር continuity ላይ አድርገን ነው ማለት ነው። በብዛት ይሄኛው ሽፋናቸው እንዲህ ነጭ ምናምን ሲሆን ውስጡ አይታየንም። እዚህ ላይ እንኳን እንዲህ ሲታየን የሆነች ያለችዋን ልንለይ እንችላለን። ስለዚህ እዚህ continuity ላይ አድርገን continuity ላይ አድርገን ስለዚህ እቺ ፌዝ ትሰራለች ማለት ነው። ስለዚህ ቦታዋ እናደርጋታለን ቦታውን እናደርጋታለን። ቦታውን እናደርጋለን። ሌላ ገመዱንም ቼክ ብናደርገው step by step ለመሄድ የሚያክል ነው። ፊውዙ ደህና ነው power። ስለዚህ አሁን ደግሞ ወደ ምን check እንሄዳለን? ትራንስፎርመሩን check የማድረግ ሂደት እንሄዳለን። ይሄ input ነው። ይሄ ደግሞ አውትፑት ነው ማለት ነው። ስለዚህ output ኡ ላይ ጥቅልሉ continuity ይሰጠናል። okay ይሰራል ማለት ነው። ይህንንም እናያለን። continuity ይሰጠናል ማለት ነው። ግን በዚህ ብቻ ይሰራል ብለን ልንደመድም አይገባም። ምክንያቱም አንዳንዴ ውስጡ ይቀልጥና ውስጡ ይቀልጥና ውስጡ ኤሌክትሪክ ሲያገኝ high power ሲያገኝ ውስጡ ቀልጦ short ሊያደርግ ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ step down ማድረጉን check ማድረግ አለብን። ያ ማለት እንዴት ነው check የሚደረገው? input እንሰጠውና input voltage AC voltage እንሰጠውና እንሰካውና ይህን ሶኬቱን output ኡ ላይ step level ኡን voltage level ኡን ምንድን ነው ብለና transformer used change the level of voltage and current ዊዝአውት ቼንጅ ኦፍ ፍሪኩንሲ ብለናል። ቮልቴጁን input እንሰጠውና level of voltage ኡን step down ወይም step up ማድረጉን check እናደርጋለን ማለት ነው። step up and step down እንደሚያደርገው ትራንስፎርመር level of voltage step up or step down። ስለዚህ ቅድም እንዳየነው እዚህ ላይ ከዚህ ስንት ቮልት ነው የምናገኘው? ሁለት መቶ ሀያ አይደለ? ቅድም ሁለት መቶ አስራ ዘጠኝ መጥቶልናል። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር ሰጠሁት ማለት ሳጠው እዚህ ጋር AC ነው። ስለዚህ ሁልጊዜ ያው transformer AC ነው። range ኡን okay እንዲያደርገን देखो अठारह रात वोल्टेज आ गई है सलजी अं,